Iskušenje koje nas je zadesilo dalo nam je priliku susresti se sa samim sobom i svojom duhovnošću. I upravo mislim da iz ove situacije svi mi možemo naučiti da sami ne možemo ništa napraviti, da smo bitno uključeni na druge, da svrha našeg postoja nije zatvoriti se u sebe, nego upravo otvoriti se prema drugima. Jedan bitan moment koji želim da eh, naglasim jeste da je kod mene cijela ova situacija probudila jednu stvar koju sam e, često trenirala, danas isto tako treniram, a to jeste e, zahvalnost. Suživot u Bosni i Hercegovini je nešto što postoji i opstaje već dugi niz godina. Taj suživot je posebno izražen za vreme blagdana. Imam tradiciju da, kod jedne porodice, kod jedne svoje rodice i njenog muža, prvi svake svaki prvi iftar idem kod njih. Dakle, nisam kod svoje kuće, nisam kod svoje majke tako, nego baš kod njih. I to je već godinama tako. E sad, na taj iftar e, nisam išao, ali oni nisu htjeli da, da to prođe tako. Onda su oni znali, rekli, a možemo mi sad spremiti iftar, poslati iftar i da ne prekidamo uh, tradiciju. To mi je nekako onako bilo novo iznenađujuće. Lagdani su ove godine zbog ograničenog kretanja i izolacije ipak bili malo drugačiji. Pa jedina je razlika što nismo mogli da se e, okupimo u većem broju. Što rođaci, što prijatelji i tako dalje. Tako da smo bili bukvalno mi ukućani. E, sreća je pa živimo u kući e, u ovom slučaju pa imamo malo veće dvorište tako da smo čitav dan proveli u tom dvorištu, tu je bio i roštilj i sve što inače bude, ali eto nije bilo drugih ljudi. Čar ovogodišnjeg blagdana smo doživjeli s nama najbližima u našim domovima.